Most of the Your Excellencies, we have some traditional bread from Belarus. The wheat is from Zimbabwe, but the recipe is from Belarus. Рецепт Беларуси, вроде бразильская, подано белорусскими компаниями. Что надо сделать? Возьмите кусочек. And and then you can I put it there. here. Presidents as well. Thank you, Your Excellencies. Your Excellency. Я знаю, что у тебя немало земельных угодий. Your Excellency. И президент Ямапуа. Here's the key. Thank you. Зурай. Зурай. Moment, please. Григорьевич в качестве символа силы подарок для вас, символ настоящего самого сильного. Нет, она сейчас покажет. У вас во дворе самый сильный в Африке должен быть у вас. Now, because you're my brother, you should come and learn from now. Вы мой брат. Этот лев будет с вами. Спасибо. Thank you, Excellencies. This is now the position of cutting the ribbon, where we signify the launch and commissioning of the Belarus Phase 2 facility. Here we go. Thank you very much, Your Excellencies. Символические ключи. Abantwana ndiba. Yes. So, His Excellency President Lukashenko will hand over the key to you, Your Excellency. In front of the meeting. And then you can also hand over the same to us, Your Excellency. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Right, maybe time for a photo shoot. Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие. Вы должны помнить, нас разделяют немалое расстояние, но мы готовы всегда помогать вам. Мы готовы принять вашу помощь. Мы готовы вам подставить плечо в любое время, в любом месте, решая самые сложные проблемы и задачи. Этот год будет для вас непростым. Я рад видеть вас оптимистами, но не расслабляйтесь. Они не дремлят. Они всегда будут вас качать и пытаться поставить на колени. Потому что вы обладаете несметными богатствами. Господь вас одарил так, как ни одну другую страну. Берегите это для собственного народа. Белорусам я часто желаю жить своим умом и держать голову на плечах. То же самое – могу сказать своему дружественному зимбабвийскому народу, думайте своей головой. Не поддавайтесь ни на какие посулы. Этот год для вас, можно сказать, решающий в этом бурном мире. Сохраните единство и безопасность свою и ваших детей – и тогда будут тракторы, сельское хозяйство, золото, алмазы и хлеб. Уважаемые граждане прекрасной страны, позвольте мне пожелать вам счастья, мира и добра. И, конечно же, хлеба на вашем столе. Будьте счастливы!